Уважаемые телезрители, ну вот вы снова с нами. Позвольте нам рассказать вам о том, что вам нужно слушать, смотреть, есть, носить, о том, чем вы должны лечиться, кому доверять, что покупать, как вести себя, за кого воевать. Посадите с собой детей. Мы любим детей. Позвольте нам взяться за их воспитание. Никто не может вырастить их лучше нас. Доверьтесь, расслабьтесь, Отключитесь и предоставьте нам возможность думать за вас, думать за вас. Отдайте нам ваши деньги, отдайте нам ваши мысли. Нет, мы не обманем вас, верьте. Купите чего-нибудь быстро. Мы пишем для вас законы. Нам нужен счет вашего банка. Купите себе айфоны. Скачайте себе программы, питайтесь тем, чем мы вам скажем, травите детей нашим ядом, смотрите на то, что покажем, крутите все это в детсадах, беритесь весь день в интернете, нет, в танки играйте лучше, пусть сами растут ваши дети, отдайте нам свои души! Ну вот вы снова с нами. Вы поели бургеров с тортиком? Залейте все это кока-колой. Что-что, вам плохо? У нас есть таблетка. У нас есть таблетка на все случаи жизни. Ешьте нашу еду и лечитесь, и ешьте и лечитесь, но не умирайте. Нам нужно, чтобы вы покупали у нас топливо и лекарства всю жизнь. Мы делаем деньги на наркоманах. Не забывайте каждый год обновлять ваши компьютеры и айфоны. Помните о том, что вы живете и работаете для того, чтобы покупать то, что мы вам скажем. Мы вам расскажем о том, что вам должно нравиться. До и после момента вашего зачатия мамочка уже вливала в вас нашу продукцию. Вы были рождены для того, чтобы продолжать семейные традиции. Не отставайте от толпы, а иначе нам придется загонять вас в стадо другими методами. Насилием, эпидемией, войны. <laughs> Нет. Вы должны все это делать добровольно. Давайте уж как-нибудь сами. Есть столько прекрасных способов умереть. Рак легких, несчастный случай, цирроз печени, панкреонекроз. <laughs> Да мало ли вариантов. Помните, что с нами у вас всегда есть свобода выбора. <laughs> Скажите нам, что вам надо. Повесьте везде свои фотки. И даже детей из детсада. Купите для них наши шмотки, впустите нас в голову вашу, о планах своих расскажите. Пусть будет в башке одна каша. Купите, купите, купите! Сожгите к чертям свои книги, ищите смешные каналы, тупите, жирейте и мрите. Нам мало смертей, очень мало. А что, очень вкусная каша, когда не присутствуют мысли. Отдайте нам мнение ваше, отдайте нам свои жизни! вы расслабляетесь, вам хорошо, и нам хорошо. Поверьте, сегодня везде все хорошо и спокойно. Расслабьтесь и получите удовольствие. Вас не должно волновать то, что происходит где-то там. Вы не виноваты в том, что по земле текут реки крови. Отвернитесь и закройте глаза. Переключите канал. Сразу станет легче. А страдания от этого сами по себе исчезнут. Просто купите жене еще одну шубку и съешьте сосиску, а лучше гамбургер – а лучше два хот-дога, стейк и куриные крылышки. Не забывайте запить это сахаром. Кстати, вы уже научили своих дочерей продавать свое тело? Не волнуйтесь, мы сделаем это за вас. А как насчет сыновей? Они уже готовы умирать за наши интересы? Нет? Но ну, тогда позвольте нам рассказать вам о том, что враги повсюду. Поэтому первый удар должен нанести ты по тем, на кого мы тебе укажем. И тогда, когда этого хотим мы. Не думай, просто действуй. Думать будешь потом. Ну что, ты готов умереть за нас? Молодец. Приготовься, а враги вон там.